Okay, so orang yang sangat hebat macam tu pun, kenapa dia guna perkhidmatan ejen hartanah untuk beli hartanah sedangkan kalau ikutkan dia pakar dalam bidang tu kan? So uh, sharing kita hari ini, uh, ah, kita minta tolong Cikgu Anne untuk bagi sedikit uh, sharing kepada kita supaya kita ni uh, apa, Cikgu Anne ada ke angkasa lepas, semangat sikit. <laughs> <laughs> Okey, silakan cikgu 15 minit. Okey, baik insya-Allah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan salam sejahtera. Baik, ah, ada dekat ni planet Pluto. <laughs> Okey, so hari ni apa ah, apa yang saya akan share adalah kata-kata uh, daripada uh, Tuan Azizul Azli Ahmad lah. Kalau siapa biasa follow, okay, dia antara pakar kewangan dan hartanah kot rasanya. Eh ke pakar kewangan je, saya pun lupa. Tapi saya sukalah kata-kata dia sebab dia memang ada related dengan bidang kita, hartanah ni tau. So apa yang saya nak bawa adalah uh, dia bagi tahu dekat masyarakat yang sebenarnya dia beli hartanah pun dia menggunakan perkhidmatan ejen hartanah. Okay, so orang yang sangat hebat macam tu pun kenapa dia guna perkhidmatan ejen hartanah untuk beli hartanah sedangkan kalau ikutkan dia pakar dalam bidang tu kan. So kalau kita tengok logik kat sini, uh, benda ni uh, kita tak ambil sebagai satu peluang untuk kita explain dengan pembeli dengan penjual kita. Okay. So kalau tengok, seorang pakar hartanah, dia uh, kenapa dia ambil uh, ejen hartanah untuk uruskan jual beli hartanah dia. Okay, sebelum ni dia ada share, uh, pernah saya tengok, dia kata salah satu dia sebab tak nak ada kes penipuan sebab macam kita tahu bila ada ejen hartanah kita dalam keadaan win-win situation uh, selalu coach bagi tahu macam tu di dalam keadaan yang mana pembeli dan penjual hak mereka masing-masing terjaga sebab kalau kita sebut ejen hartanah ni dia sebagai orang tengah lah eh orang tengah yang uh, memudahkan dan melancarkan urusan satu-satu jual beli so kat situ adalah satu key point untuk kita uh, bagi Eh, apa ni uh, mendidik mendidik yang pembeli dengan penyewa uh, pembeli dengan penjual untuk pastikan mereka menggunakan perkhidmatan ejen hartanah. Okey. So nombor satu, Tuan Azizul cakap, saya masih kekal beli hartanah dengan ejen hartanah. Okey, kedua. Kedua, dia kata pastikan apabila berurusan dengan ejen hartanah, uh, ejen hartanah tersebut mempunyai kuasa Kad rent. Ah, okey, nampak tak kat situ? So maksudnya kita bila kita jadi ejen hartanah, jangan jadi ejen biasa-biasa. Mesti kena ada kad kuasa tu. So, yang tak ada kad kuasa lagi, cepat-cepat buat close satu sale sekurang-kurangnya so you all boleh tolakkan duit komisen untuk you all jadi rent. Okey, tak sia-sia. Saya cakap honestly, even you ada duit contoh macam you ada KWSP keluar 10000 ke kan ambil duit tu ah, daftarlah sebagai rent jangan tangguh-tangguh eh sebab kalau awak bertangguh awak tak dekat kuasa awak takkan rasa macam mana uh, apa yang kita sebut betapa seronoknya ada kad kuasa REN tu. Ah, saya akan bagi tahu kenapa seronok bila ada kad kuasa REN. Aa, ah, kat situ adalah main power kita yang kita boleh terus uh, apa uh, uh, servis uh, pembeli dengan buyer lebih confident. Okay. Alright. Kedua, uh, uh, sebelum tu dia kata jangan berurusan dengan broker. Nampak tak kat sini? So broker ni pun kadang-kadang ada juga rent yang bergaya macam broker. Uh, tapi dia ada efek dia. Yang itu nanti saya akan terangkan. Tapi kat sini kita nak kata yang apabila kita menjadi rent, kita ada kad kuasa, kita lebih powerful daripada broker. Ah, sebab broker kita tahu uh, pelbagai uh, kes yang berkaitan dengan penipuan salah satu dia uh, tapi bila kita berada dalam rent kita dalam berada di agensi yang betul so kita uh, servis uh, servis kita ni dalam uh, keadaan yang profesional okey alright yang ketiga diingatkan so jika diminta bayaran tempahan okey pastikan bayaran adalah atas nama agensi bukan individu Okay, yang ini sangat-sangat betul, we should be careful. So even kalau macam klien dia ada masalah nak online transfer, kata contoh, eh tak lah dengan hebat realtors, bagitahu kat dia boleh buat dalam bentuk check ataupun boleh minta tolong kawan dia ke untuk direct transfer ke hebat realtors. Jangan sesekali kita pegang duit klien sebab dia akan jadi satu isu sebab biasanya kita kan bila once kita dah trusted orang akan ambil kita punya servis sampai bila-bila. Uh, tapi once kita dah pernah ada uh, sejarah history menipu ke <laughs> kan, na'udzubillah, minzadik tak maulah. Uh, so orang akan uh, macam ragu-ragu dengan kita. So bila once kita dalam servis yang uh, melibatkan kepercayaan ni, trust, okay, you should put your trust first with your consumer uh, pastikan apa ni pelanggan-pelanggan awak pun percaya awak, awak pun percaya dengan pelanggan awak. So macam mana kita nak percayakan pelanggan kita? Kita percaya kalau dia masukkan duit ke hebat retas, adalah komisen kita. Kalau dia tak masuk duit ke hebat retas, tak adalah komisen kita. So paling kurang, kalau dia tak dapat bayar 3.18%, dia letak duit RM1,000 pun, okey. Itu ah, uh, style saya sekarang. Sebab saya faham ada beberapa kekangan kewangan macam orang tak dapat nak apa ni tak dapat nak teruskan kan uh, untuk bayar 3.18%. So, diorang kata boleh tak bayar melalui uh, KWSP nanti? Boleh, tapi dengan syarat you mesti ada seribu. Uh, seribu sebagai tanda tempahan rumah ni. Sebab satunya, bila diorang tak tempah rumah tu, uh, ada kemungkinan owner, kita bagi tahu ada kemungkinan owner akan buka lagi uh, jualan rumah ni kepada orang lain. Uh, so lebih baik kita letak seribu uh, So you dah memang confirm uh, untuk uh, beli rumah ni. In case kalau you punya uh, apa ni uh, loan tak layak, so duit tu akan dikembalikan 100%. Bagi tahu kat dia. Sebab kadang-kadang dia takut-takut, eh nanti mungkin tak dapat balik duit ni ke kan. So you kena explain. You kena bagi tahu apa prosedur bila dia dah buat tempahan rumah ni. Eh? Sebab kita tahu tak semua orang faham selok-belok hartanah melainkan perunding hartanah ataupun izin hartanah saja. Okey. Baik. Next is uh, sekejap eh. Okey. Next is uh, tanyakan jika okey uh, dapat kembali okey dah sampai poin kelima rupanya <laughs> saya dah ni kan. Yang keempat tadi jangan buat bayaran tunai. Okey, yang kelima tanya jika pembayaran gagal dapat balik ke tak. Okey, yang keenam buat semakan gaji dengan bank ataupun Ah, mana-mana uh, pinjaman yang uh, layak sebanyak mana. Okey, sebanyak mana ni kena hati-hati. Okey, kadang-kadang bila klien uh, ah, bila kita jumpa pembeli, dia akan tanya berapa kelayakan dia. Kita tanya dia semula. Bila dia bagi soalan, kita jawab dengan soalan. Jangan bagi jawapan. Okey, tanya dia semula, okey cik, cik bajet sebulan untuk potongan rumah berapa? So contoh, kata dia kata saya nak cari yang 500. 500 ringgit sebulan sekarang ah kita bagilah ah, pendapat kat dia kan berapa harga rumah contoh kalau 500 ringgit sebulan mungkin 100 ribu atau bawah 100 ribu ah, kalau dia kata alamak ah, rumah ada ke lagi rumah 100 ribu so kita boleh bagi suggestion okey cik nak cari rumah apa teres ke apartment so kalau dia nak cari teres kita kata teres sekarang mesti 250k ke atas. So 250k kita bagi anggaran nilai bulanan. Okey. So kita kena pandai main dengan figure ni sebab once you dah ada dalam bidang ni, you akan sentiasa pegang calculator loan tu. Calculator loan, calculator apa lagi satu? Uh, yang debt service ratio berapa kelayakan uh, client, you, you itu yang you kena kuasai. Kalau you tak kuasai lagi, you tak boleh nak uh, apa ni? Uh, tak boleh nak cerita dengan orang kan. So macam mana nak kuasai benda tu? You have to deal with a lot, lot, lot of prospect. Kena jumpa orang. Tak boleh tak jumpa orang. Sehari sekurang-kurangnya lima orang ke you entertain. Uh, kalau full time lah, uh, lima ke kan. Uh, sebab kalau saya faham kalau bidang servis ni nak explain satu orang perlu kan. Kadang-kadang uh, sampai bengkak mulut kita nak bercakap. <laughs> okay, so kalau satu hari you dapat dia dapat uh, sembang dengan dua tiga orang pun should be okay lah. Eh? At least you ada open mind dengan buyer, you ada open mind dengan owner. Okay, so benda tu kena buat consistent sebab this is our business. Macam orang buka restoran, hari ni orang buka restoran, you buka kedai, you ada pelanggan. Tapi kalau you tak buka kedai, you ada pelanggan tak? Of course not kan. Orang tak datang, kedai tutup, uh, dia pergi kedai sebelah. Okay, so sebab itulah kita kata bisnes hartanah ni adalah bisnes yang kita uh, dari kita sendiri. Maknanya kalau kita full time ke, kita part time ke, kita manage masa kita betul-betul. So you nak success in this field kan? So you have to do, you must do. Uh, sebab bagi uh, macam Anne sendiri, Anne rasa benda ni for the time now, kita memang struggle sebab struggle kita baru nak bina kita, macam Anne sendiri walaupun dah baru 2 tahun lah ha, eh? masih baru juga sebenarnya kita nak branding diri kita kat satu tempat bukan mudah eh bukan mudah tapi kalau orang kata contoh hari ni kita jumpa orang uh, eh tahu tak kat mana-mana ejen hartanah yang kita boleh deal senang nak deal lepas tu diorang petik nama awak so maknanya awak antara orang popular dekat kawasan tu Okay, so make sure you are the popular person that uh, apa ni at your place. Ah uh, orang kenal. Ah uh, oh okey okey uh, ah, biasa dengar ni kalau kat Sendakan ni En Hartana. Ah uh, contoh kan. Saya tak tahu lah kalau saya glamour eh. <laughs> okey tapi kalau you glamour kat tempat you memang potential you punya apa ni possibility untuk you close untuk you ada buyer yang datang kat you, untuk ada owner untuk minta khidmat you, memang sangat tinggi. Okay, so uh, pastikan you popular. Okay. <laughs> Next, uh, ah, dokumen sedia lengkap sebelum jumpa ejen. Okay, bila kita deal dengan pembeli, maksudnya kita dah tahu dah apa list dokumen yang you nak uh, bagi tahu dekat klien, dia kena sedia apa? Lengkap. Sebab kita ni, uh, saya pernah tengoklah satu komen uh, banker, dia cakap dia suka berurusan dengan ejen ni uh, sebab dia memudahkan satu satu bahagian dah. Maknanya banker ni kadang-kadang kan dia pening. Dia pening nak urus, uh, nak minta dokumen lagi kat klien apa semua kan. Lepas tu kes lagi masuk banyak kan. So why not kita as a hebat Reuters, kita dah ada satu satu list dokumen yang memang asas, memang lengkap. Kita dah uh, apa uh, settlekan cepat untuk macam uh, dari segi dokumen tu. So of course bila masuk kat banker cepat benda tu jalan. Uh, berbanding dengan kalau kita tak tahu apa dokumen nak minta ni apa apa nak bagi ni uh, of course macam banker pun uh, bengang je kan uh, lambat je bagi respon. So dalam dari satu part kita sebenarnya memudahkan urusan pihak lain dah sebenarnya. Eh? Uh, so make sure you tahu apa dokumen list yang perlu uh, buyer lengkapkan kalau nak apply loan. Okay, so macam owner pula, apa yang you kena lengkapkan? Contoh macam ATS, tu benda-benda asas. ATS, ATP, this is for your claim fact sheet nanti kan? Sebab macam coach bagi tahu sebelum ni, kalau kita nak buat claim, kita kena lengkap semua tu. Kalau tak, nanti akan jadi isu belakang hari kan? Ah, so benda tu kita kena belajar step by step. So macam mana nak belajar? Kena ada sale, kena ada prospecting, Okay, so dia uh, semuanya based on our sales cycle. Kita ada, kita punya uh, jualan, apa kitaran jualan tu. So kena revise balik benda tu untuk pastikan kita on track. Okay. Uh, okay, so itu adalah antara tujuh isu yang Tuan Azizul Azli Ahmad ni kupaskan. Kenapa dia kata kena guna ejen hartanah. Eh? So, mudahan benda ni akan jadi satu uh, point untuk kita blast pada kita punya apa ni customer bagi tahu kenapa uh, orang-orang uh, yang uh, apa kenapa perlu orang lantik ejen hartanah ni lah eh uh, kenapa perlu lantik ejen hartanah okey so selain daripada tu tiga benda kita kena ingat apabila berurusan dengan ejen hartanah pertama adalah elak penipuan okey so Uh, pertama, elak penipuan yang mana uh, kita sah. Okey, bila kita sebut sah, yang ini yang paling best. So, bila orang tanya macam mana nak tahu sah ke tak, pertama, you boleh pergi dekat website LPPEH. Okey, boleh search nama saya. Nama penuh saya, bagi tahu. Ah, contoh Nadia binti Muhammad Naim, cik boleh sue saya kalau saya ada buat kesilapan dalam menguruskan selok belok hartanah. So you kena you boleh berani bercakap sebab nama you memang terpapar kat situ sebagai ejen hartanah berlesen. So this is kita punya kad kuasa ni memang sangat-sangat berkuasa berkuasalah. <laughs> Ah, eh. okay, so number two, kita ejen hartanah uh, ah, bagi kelancaran jual beli proses tu. Of course, so, macam saya cakap tadi, bila kita jadi ejen hartanah, kita tahu semua selok belok. Uh, eh? Sebabnya kita ada pengalaman, kita pernah berurusan dengan orang macam ni, orang cerita dengan kita pengalaman dia beli hartanah kena tipu kan. So benda tu kita boleh share. Uh, maknanya kita jangan ingat untuk close saja. sebenarnya kita educate people lah. Okay? Dan kita pun sendiri sebagai ejen hartanah, kita takkan tergamak untuk melakukan penyelewengan sebab kita berada di jalan dan landasan yang betul. Eh? Especially untuk apa saja yang kita buat, pada agensi kita, kita akan laporkan kan. Contoh macam listing kita, uh, of course kita akan update dengan coach kan, apa listing yang ada dalam Trello. So semua tu adalah uh, report untuk production kita. Tak rugi pun kita berada dalam uh, agensi hartanah berdaftar untuk uh, deliver kita punya uh, kerja ni. Eh? Sebab satu barokah, kedua kita dapat pengalaman dan dalam masa sama peningkatan kerjaya kita pun ada kat sini. Eh? Alright. Dan lagi satu, last, rumah mudah terjual bila lantik ejen hartanah. Sebab kita fokus dengan rumah yang orang lantik itu. Okay, dia akan lebih cepat jual. Tapi kita kena buktikan lah. Maksudnya, okay, uh, bila masuk listing je, apa you nak buat? Kan? Bila masuk dalam listing, you kena blast dekat you punya listing buyer. You kena blast dekat kawan-kawan you, you boleh koe. So kita make sure nama kita hebat, kita maintain kan hebat lah Maksudnya cepat. eh ha, Cepat dan uh, benda tu uh, ada follow up. Memang kita orang kata uh, kita nak maintain kan servis kita tu, kita pastikan yang bila apa-apa update daripada lawyer semua tu, kita sendiri bagi dalam masa ha, seminggu tu adalah kita bagi info pada buyer dengan owner tu. Okay? Dan dalam masa yang sama, kita tahu bank mana kita nak hantar untuk klien, ikut klien dia, peguam mana kita boleh suggest kan. Sebab peguam ni memang ada pilihan tapi biasanya kita ambil peguam kita lah sebab kita dah biasa deal kan. Uh, so benda tu lagi memudahkan urusan, mempercepatkan urusan. So misal kata uh, macam saya baru ni pun ada juga klien call tanya eh lama kan sebab apa eh. Uh, rupa-rupanya bila kita cek-cek dia punya rumah tu Uh, yang dia beli master title so ada concern bila concern dia lambat sikitlah so kita dah ada pengalaman so kita bagi tahu maknanya sentiasa update dia cuma risau uh, bila dia beli rumah tak dapat dapat lagi kan uh, lepas tu duit dah kena potong uh, <laughs> jadi kan uh, benda tu kita kena alert uh, eh? uh, walaupun commission ikut tu dah SMP settle dah tak payahlah ambil tahu kan uh, dah boleh dah cuci tangan tengok kes lain kan uh, tapi jangan kita nak maintainkan urusan, nak minta referral daripada dia, cik ada tak siapa-siapa yang boleh uh, cik tahu ke kan, nak beli jual rumah bolehlah ambil pimata saya kan, minta nombor phone kat dia. So uh, kita punya apa nama, uh, servis tu akan maintain sampai bila-bila insyaAllah. Uh, dan and pasti dia memang long term punya business you all once dah masuk sini memang sangat beruntung. Sebenarnya bukan semua orang jadi dapat jadi ejen hartanah. Siapa yang walk, apa pergi tu uh, tak apa, mungkin rezeki dia orang bukan kat sini kan. Tapi kalau kita masih di sini, try. Okay, sebab kita tak cuba lagi, kita tak tahu macam mana rezeki kita kan. Sebab N dulu pun tak percaya yang N boleh buat dalam hartanah ni. Alright? Kalau ikutkan, pandai mengajar je kan. <laughs> Ha. Tapi orang kata, kita try kan cuba uh, ber, tidak berada di zone selesa sebab kita tahu sekarang mata wang kita makin meningkat so keperluan income kita kita kena ada berapa income dari tempat kita so hmm. benda tu akan jadi big why kita untuk stay okey coach uh, balik pada coach insyaallah itu saja untuk hari ini terima kasih banyak uh, very uh, apa tu satu apa tu satu sharing yang sangat bagus so guys kalau sekiranya you guys ada soalan nak tanya daripada apa yang cikgu N uh, Ah, apa tu cikgu Ann punya sharing ah, saya allow you untuk 1-2 minit basically macam itulah semacam macam saya kata kita kena ada empat equity apa tu accountability partner tau mesti ada empat paling tidak eh jadi kita kena orang-orang yang empat orang ni dia kena tahu apa kita buat kalau sekiranya kita tak beritahu dengan mereka sebab jadi kita akan anggap macam apa tu kalau kita orang tu tak tahu apa yang kita buat jadi kita akan buat sambil jalan je tau tapi kalau sekiranya ini kami kita semua ni adalah accountability accountability partner you guys. So kalau you guys beritahu then you kadang-kadang bila kita beritahu orang and kita tulis apa yang kita nak buat tu secara otak kita akan play us a trick bukan trick lah tapi dia akan meletakkan benda yang betul pada tempatnya. Jadi apa yang you kena bila you buat macam tu jadi you akan tahu yang you you kena buat consciously you akan buat kalau sekiranya you you punya accountability partner tak tahu you sendiri pun tak tahu tak tahu apa nak buat kan jadi hari itu akan berlalu macam tu je lah uh, jadi you buat ikut uh, apa yang you rasa betul tetapi uh, apa tu apa yang you lakukan tu sometimes ingat eh benda yang penting dengan apa tu kita kena kita ada banyak masa bukan semua perkara yang kita lakukan tu dia sama importance dia bukan semua benda yang kita lakukan tu setiap hari tu kepentingan dia sama sebab ada benda sangat penting ada benda yang dia penting tapi dia tidaklah sama dengan yang sangat penting contohnya macam prospecting ataupun iklan ataupun check listing itu sangat penting jadi kita kena susunkan masa kita berdasarkan yang sangat penting tu dulu. Okay, cerita macam nak kemas apa tu, nak kemas uh, meja, ya, <laughs> nak meja kerja ataupun nak susun apa tu, nak kemaskan konteks ataupun benda-benda komputer nak install ke apa ke, itu semua penting tapi itu tidak apa tu, bukan benda penting yang akan menyebabkan kita punya uh, pendapatan meningkat. Uh, so hari ni saya belajar berkenaan dengan uh, apa tu, um, uh, dia panggil uh, five, lima, lima, uh, dia panggil kat sini eh. Uh, ni eh. So lima power list eh. Uh, setiap hari kita belajar betul tak? Setiap hari kita tengok video, kita ambil nota. Jadi lima power list yang kita kena uh, uh, kita kena jot down dan kita kena uh, revise selalu eh. Jadi uh, power list ni ialah apa? Power list ni ialah lima perkara yang kalau kita mesti kita kena lakukan supaya dia menggerakkan kita punya uh, odometer kita. Ha, so contohnya kalau kita naik kereta kan kita ada jarum odometer kan. So apakah perkara-perkara yang perlu ada supaya odometer kita tu boleh bergerak. Jadi saya letak untuk diri saya <clears throat> mesti ada prospecting, kena ada recording video. Setiap hari saya kena buat recording video, setiap hari kita saya buat prospecting. So prospecting bagi saya bukan saja untuk buyer. Jadi saya punya prospecting termasuklah untuk cari new rent. Ha, jadi bagi saya bagi visa, bagi Suren, bagi Cikgu N, bagi leader leader yang lain. Jadi dia punya salah satu benda yang penting ialah untuk cari, untuk buat uh, uh, recruiting. Uh, lepas tu macam mana saya nak reach saya punya klien. Salah satu je ialah uh, apa tu, melebarkan, melebarkan channel. Sebab kita kan, uh, ada channel tau channel channel kita dapat leads apa semua kan so macam mana kita nak lebarkan setiap hari kita ada mungkin uh, bagi orang yang biasa dia mungkin channel dia jalan-jalan tikus saja tapi kalau orang tu dah biasa dia dia punya channel dia macam highway kan highway 4 8 uh, lane nah macam tu jadi macam mana saya nak melakukan setiap hari saya kena lakukan supaya channel saya uh, bertambah besar bertambah besar dan tambah besar baik presentation nak increasekan presentation uh, viewing. Kalau sekiranya kita tidak ada viewing, maka closing pun kurang juga. Betul tak? So uh, uh, apa tu benchmarking ah, uh, benchmarking saya yang selalunya saya, kalau you buat coaching dengan saya, saya akan tanya dua je. Bukan dua je lah, dua yang penting. Berapa banyak uh, apa tu? Uh, berapa banyak you punya iklan dengan you punya listing dan berapa banyak viewing yang you buat. Yang terakhir sekali ialah iklan kat sini lima. Okay, ini adalah saya punya power list. So you punya, you pun ada you punya power list juga. So you kena set bila you nak buat power list ni. Okay, ni benda yang kita buat. Setiap hari kita belajar dan kita tulis nota dan kita ingatkan. Ha? Saya menggunakan uh, OneNote. I tak tahu you, you guna apa. Tapi kalau kalau ni saya tangkap gambar letak kat OneNote. Jadi setiap hari saya revise.